Mi nombre es John, eh, estoy terminando mis estudios de liderazgo, emprendimiento e innovación y después de eso me quiero dedicar al turismo sostenible y lo quiero hacer mediante la plataforma Authenticities. La plataforma Authenticities conecta experiencias locales transformadoras con turistas que quieren viajar de una manera diferente es una plataforma virtual donde tú puedes encontrar diferentes tours. Lo que nosotros estamos buscando es colaboraciones con agentes locales que están haciendo de San Sebastián una ciudad mejor, que tienen unos valores éticos y organizar tours junto con ellos, para que el turismo tenga un impacto, para, utilizar el turismo como palanca de cambio. Porque al final es un, el turismo en San Sebastián es un sector muy potente y no, no deja no deja beneficios a los que de verdad merecen. ¿no? Entonces, con este tipo de iniciativas queremos eso, redistribuir los, eh, los beneficios y poner un poco el turismo al servicio del bien común. Esos tours tienen que tener unos impactos, impactos medibles, tangibles, que se puedan contabilizar. Eh, y para ello hemos creado esta plataforma que se llama Authenticities. En ella puedes elegir qué tipo de impacto quieres que crear. Los impactos pueden ser en cuanto a la salud, a la educación, al medio ambiente, a la igualdad, a la empleabilidad y a la felicidad. Hoy en día eh, la plataforma opera en, Barcelona. yo estoy solo en Donosti eh, prototipando diferentes tours y lo que quiero buscar de cara a verano son personas que están dispuestas a trabajar conmigo, que creen en este tipo de turismo y, que, y crear un equipo para que esté operativo y para que tenga oferta en San Sebastián. Yo veo una plataforma de estas necesaria porque al final en una ciudad donde acoge muchos turistas, los turistas eligen pues, lo que es más visual, lo que está en la calle, ¿no? y muchas veces los rincones ocultos o los rincones que son más sociales pues no los visitan. Entonces yo con esta plataforma lo que quiero hacer es darles visibilidad y ofrecerles otro ingreso económico, ¿no? el ingreso que vendría de los tours. Y por eso organizamos con ellos. En Donosti, de momento hemos organizado un tour y ahora para junio tenemos otros tres tours. El tour de San Sebastián, donde la temática fue la, temática fue la alimentación. Vale, primero visitamos a cuatro tiendas. La primera fue Telove, que lo que hacen es pan a partir de masa madre, sin levadura artificial, Luego fuimos a Mi Tierra, que es una distribuidora de productos ecológicos. Luego fuimos a Pantori, que son descubridores de productos artesanos y exponen la historia del productor. Y luego fuimos al Desarlore, que ofrecen souvenirs típicos vascos, que, muchas veces encontramos souvenirs, pero no son de aquí, sino son pues, de China o donde sea. Entonces aquí ofrecen esa oportunidad. Y luego con lo recolectado por todos los locales, eh, terminamos haciendo una comida en una sociedad gastronómica de la mano de de mm, Basque Culinary Center. ¿no? Otro de los aspectos que tiene es la educación. Nosotros lo que hacemos es innovación social, entonces va a las universidades y expone la innovación social. Y junto con los alumnos también creamos unos tours que los alumnos mismos se responsabilizan de esos tours para conseguir un impacto positivo en Barcelona. Eso en momento en San Sebastián no se hace, como estoy yo solo, pero en un futuro se plantea hacerlo.